tutta me mi capita che seducia 武器選択グランマグナムおっグランルグラデオ上だ早いおケントとグラディオンの呼吸がぴったりだいけケントとグラディオン さすがいいコンビだ僕も早くみんなのために戦いたい戦士の決意打倒デリトロスデリトロスの前ではあらゆるプログラムが役に立たなかったしかしただ一つコードネームグラディオンプログラムだけがデリトロスに対しダメージを与えているだがこの数値は何だ予想以上に強力なプログラムに進化している 一体何がグラディオンをここまで強くさせるのだすごいじゃないかケント君とグラディオンの活躍見せてもらったよでも油断はできないデリトロスはどんな手を使ってくるかわからないからねケントそのデリトロスって一体どんなやつが作ったプログラムなんだろうどうしたんだよジャンいきなり僕はガリューンのウェブダイバーとしてケントと一緒に戦うんだだから今まで以上に敵のことを知っておきたい マジカルゲートを侵略した謎のプログラムデリトロス誰が何のために作ったのか全くわからないキョコ一つだけ分かっているさカイトや仲間たちを助けるためにはデリトロスと戦うしかないんだ <laughs> あの事件が全ての引き金だった楽しさでいっぱいのマジカルゲートのジュラシックエリアで大丈夫今の俺たちはデータなんだデータは怪我しない そうカイトくん私たちも行こううんな、なんだマジカルゲートが消える逃げるぞみんな ロスによってマジカルゲートに閉じ込められた子供の数は約30万人グラディオンプログラムによって少しずつ救出されてるとはいえまだ多くの子供たちがかわいそうに待っていろ必ず助けてやるからな俺のクラスメートの何人かもマジカルゲートから戻ってこられなかった僕の親友のシャルルもそうだ みんなを助けるためにはデリトロスをやっつけるしかないそしてそれができるのはグラディオンなんだグラディオンだけじゃ勝てないピョコグラディオンは強い心を持ったウェブダイバーがいて初めて本当の力を発揮できるピョコパートナーとなるウェブダイバーが必要ピョコパートナーとなるウェブダイバーそうだジャングラディオンケントの純粋な心がカイトだけではなく マジカルゲートに閉じ込められた全世界の子供たちを助けたいというまっすぐな気持ちが私を作り上げたのだああ俺の思いをバシッと受け止めてくれたんだ一緒にデリトロスを倒そうってよしこれからみんなで作戦会議だぴょこ秘密基地マジカルステーションに集合だぴょこいいね賛成じゃあマジカルステーションで会おうぜうんマジカルゲートへ ンジュールグラディオンやジャンよく来てくれたデリトロスとの戦いはあの悲しい事件が始まりだったデリトロスはマジカルゲートを守るために開発されたウェブナイトつまり私の仲間たちを自分の意のままにするため彼らのデータを書き換えたのだ一人で俺たち全員を相手にするつもりかグラディオン無駄な抵抗はやめろ なんだお前たち貴様さえいなければマジカルゲートはデリトロス様のものだデリトロスそうこのマジカルゲートを破壊する者偉大なる破壊神だ破壊神だと覚悟しろグラディオンそうかすでにお前たちはじゃが シャークオングリフィオンフェニクオンケルベリオンオルトリオンガビオン彼らは唯一デリトロスに洗脳されなかった私に総攻撃をかけてきたデリトロスが放っているジャギが原因ぴょこそして ウェブナイトが各エリアで暴れた影響でダイバーランドにも事件が起きたんだウィンドエリアでジャガオンが暴れた時は風の事件が起きたんだぴょ竜宮エリアを守っていたシャーコーの時は魚の事件 そうそうケルベリオンが暴れた時はとても寒かったピョコお兄ちゃんそれとは逆に熱い炎に包まれたこともあったピョコ熱いよ問答無用そればかりか急に動物たちが喋り始めたりやろうども をするそうかと思えばデリトロスは偽のダイバーランドを作って直接俺を狙ってきたんだいやおはようケント君いやあなんやのグラディオンってそれ新しいゲームか何やってたんだよケント 俺との100万勝負に遅れるなんてたるんでるぞダイバーランドで起きた事件の原因は全てマジカルゲートで起こされた異変にリンクしているのだへえケントたちダイバーランドの人たちは大変なんだね変な事件ばっかりだけどなマジカルゲートが異変に見舞われた時に作動するグラディオンプログラム他のウェブナイトがデリトロスに奪われていた時もひるむことなく修復を続けていた 我々ウェブナイトはマジカルゲートを侵略者の手から守るために作られたプログラムだたとえかつての仲間であろうと戦わなければならないそれが我々ウェブナイトの使命だライジングボルトヒートウェイブ のウェブナイトはケントのクラスメイトをウェブダイバーに選んできた曲仲間や友達と戦わなくちゃいけないなんて辛いよねケントああだけどみんなを助けるためには戦って取り戻すしかないんだ安心するぴョコケントはウェブナイトやウェブダイバーを倒しているわけじゃないキョコデリトロスに洗脳されたウェブナイトを元に戻すにはグランブレードで一度データの状態に戻さないといけないピョコ ブレイクゾーンこれはグラディオンとケントの心が一つになった時グランブレードは無限の力を発揮するピョコグランブレードのブレイクゾーンはオリジナルのプログラムを一切傷つけることなく悪のデータだけを消し去る私たちの切り札だ ウェブナイトをデータに戻せば操られていたウェブダイバーも解放されるんだねこうして俺の友達もダイバーランドに戻ってこられたんだそれと同時に操られていたウェブナイトのデータも回収できたぴょこケントのおかげだいやしかしこちらの戦力が強くなればなるほどデリトロスも容赦しないだろうああ それならそれで俺たちが力を合わせればいいのさケンタもちろんジャンも一緒さグラディオンの起動データんなんだこの光はこのようなデータはグラディオンにあるはずがない なんだこのグラディオンプログラムの中にある光は結城君直ちにグラディオンのデータを開きこの光の正体を調べてくれたまえはいここマジカルゲートは大きく3つのサイトに分かれているのだ3つのサイト私のいるサイトよりもっと深いところにあと2層あるのだ マジカルステーションを中心とするのがグラディオンサイトピョコジャガオンやシャークオン今までに回収できたウェブナイトたちはこのグラディオンサイトを守るウェブナイトピョコ通称グラディオンチームだピョコそしてコスモエリアを中心としたドラグオンサイトを守るのがドラグオンだグラディオンサイトとドラグオンサイト最後の一つは何て呼ばれてるんだ バイタリオンサイトは全て謎に包まれているぴょこマジカルステーションのデータベースでもダイタリオンサイトのことは一切わからないぴょこそこにもグラディオンやドラゴンと同じマスターウェブナイトがいるのああウェブナイトダイタリオン彼は自らを時の神と呼んでいる時の神ダイタリオン私も直接会ったことはないだがその実力は計り知れないデリトロスの魔の手が そこまで及んでいないことを祈るしかない心配するなってグラディオン俺たちががっちりスクラム組めばどんな敵が来たって負けるはずがないさいや逆にその自信が私には怖い私の親友ガリウムも自信に満ち溢れていたしかしその自信を利用されガリウムも一時デリトロスの手に落ちたそして直樹とドラゴン 直樹感じたか直樹ああようやくデリトロス様から出撃命令が出たなこの日を待ちかねたぞケントとグラディオンを倒してやるぜ俺とこのドラグオンでな どこだ直樹ここだドラグンもそうだけどあいつが直樹が敵のウェブダイバーになるなんて直樹はケントに対するライバル心をデリトルスに利用されたのだまずいピョコ宇宙での戦いはドラゴンが強いピョコウェブチェンジドラゴン 剣が乱れているぞその程度かよガリューンがちゃちゃ入れた時に尻尾巻いて逃げた方が良かったんじゃないのか <laughs> 違う違うち違う俺の知っている直樹は逃げろなんて絶対言わないな何言ってたよな逃げるやつは弱虫だって 今のお前は俺に逃げろっていうお前は弱虫だ弱虫弱虫だと俺は弱虫じゃない感情をむき出しにすると心がかき乱される同時に判断も誤るそれは誰にでも言えることなのだ何体が勝手に直樹の強い気持ちが俺の体を動かしているやめろ直樹感情に振り回されるな グラディオンプログラムの解析75%光の正体はまだ使かません根気よく調べるのだおじいちゃんお青い お茶が入ったわ一休みしてありがとうそれより青いこれを見てごらんえ何マジカルソナーで記録したグラディオンプログラムの中にデータ修復時に限り別のデータの反応があったのだ <laughs> グラディオンのプログラムにケントどんな時でも忘れてはいけないのが物事を正しく見極めることだ物事を正しく判断することだそれはいつも心を穏やかにしていて初めてできることだ く一緒にお勉強しましょう君はずっと俺に呼びかけていてくれたんだなマジカルゲートからケント釣りで勝負だ俺はグラディオンの声を聞いた兄ちゃん急がないと遅刻しちゃうよ間違いなく俺は聞いたグラディオンの声を覚えているああ覚えているさケントケントあの声は夢じゃない俺とグラディオンとの友情が夢のはずがないケント ケントジーコンのスイッチを押せよしそしてジャンガリュンに目覚めのチャンスをくれてありがとうガリュン僕はケントと戦いたいと思ってるでも僕はケントの敵になりたいと思わない 苦しめたいとも思わないガリューン君はグラディオンと戦いたいのそれともグラディオンを傷つけたいの勝つばかりが全てじゃないその先にある大切なものをつかむためお互いを高め合う真剣勝負だってあるケントが教えてくれたのはそういう戦いなんだバカなガリューン戦うために敵になる必要なんてないんだ君ならわかるはずだ黙れ しても納得できないなら洗脳でも何でも好きにすればいい俺は ジャギが消えたやったぴょこガリオンが完全にジャギの呪縛から解放されたぴょこ博士グラディオンプログラムに反応したデータはどうしたユウキ君反応したデータは人間の少年の生命反応にそっくりですそんなことがあるはずがない何かの間違いだろう今一度解析したまえはいウェブチェンジフェニックをアタック ヒートモードヒートウェーブウェーブチェンジゼロアタックモードグラディオンガトリングモードガトリングバッターウェーブチェンジシャークオンアタックモードグラディオンアクアモード アクアトルネード覚えているか俺とお前の必殺技を心配無用だ行くぞおうウェブチェンジ我ーアタックモードグラディオンシャイニングモード すごいあれだけの数の敵を一撃でやったねケントケントジャン揺るがぬ心で共にデリトロスを倒そううんジャンケント頑張ろうぜ 頑張ろう から直樹とドラゴンが攻めてきたしかもシャークンが人質に卑怯だぞ直樹正々堂々戦え次回電脳冒険記ウェブダイバー怒りの復活ドラゴンにプラス A